Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No episódio anterior a gente entrou nessa sala aqui e começou os preparativos para a gente ir para o planeta alienígena, que eles denominaram de planeta Zen. Não sei por qual motivo. A gente já tá full aqui, pegamos tudo que a gente precisaria. Vida e colete a gente já tem, então vamos começar. Esse traje aqui é bom. Dá pra pular bem longe, cara. Se a gente tivesse ele antes, dá pra gente ter feito um monte de coisa. Vou usar essa arma aqui. Galera, ele falou que vai começar, ele abre o portal, que é uma coisa bem difícil, uma coisa bem complexa, e que se ele for interrompido, ele vai ter que recomeçar tudo de novo. E também nos alertou para a gente não entrar no portal sem que ele dê autorização. Já surgiu nosso primeiro bicho aqui. acabou a munição. Nossa, dois tiros de Magnum pra matar um deles. Será na cabeça é só? Não. Tá terminando de abrir. Eu vou ficar aqui na posição já. Aí, acho que foi. Olha, é, aparentemente deu certo. Chegamos ao planeta Shen. Caramba, será que vai ser isso? Toda hora vai spawnar bicho daqui? Vou tentar pular ali, ó. Beleza. Acho que eu tenho que ir descendo. Não tem como subir. Agora eu tenho que ver pra onde eu não vou tomar dano. Acho que essa próxima aqui, ó. Beleza, essa aqui. Foi. Acho que já dá pra pular aqui embaixo. É. Sem muitos problemas. Agora pular aqui. Eu acredito que sim. Achei que tava morto. Agora a gente deve ter que achar a saída. Nossa. A gravidade aqui é modificada? É, parece que é. O que, que é isso? Nossa, essa água dá vida, cara. Será que é aqui? É, é aqui. Tem esse negócio aqui, ó. Vamos ver. Devia ficar aqui. Abri. Vou abrir esse aqui também. Esse aqui também. Uh, tem mais algum? Não. Ó, tá acontecendo alguma coisa, ó. Acho que é um portal. É, abriu um portal. Esse aqui é um pouco diferente dos que a gente está acostumado. Não dá para entrar aqui não. Entramos. Lar do Cara, já deu munição pra gente. eu já até vi o Gonarch. Corre. Como é que eu vou... Bonachezinho, bonitinho. Como é que mata um bicho desse, cara? Pra cá. Beleza, não abre. Sai sangue, mas aparentemente não mata. Né? O que é isso aqui no chão? Será que a gente tem que fazer ele jogar essa... Sei lá, geleca, essa teia? Nossa, uns bichinhos aqui. Vamos ver. Não, não é isso. Acho que é ele que é a mãe desses bichinhos aqui, cara. Que transforma os outros em alienígena. 37 dessa munição aqui. Vamos usar, vamos ver o que, que vai dar. Ele tá fugindo. Deu certo. Nossa, esses bichinhos aqui atacam. Ah, ele quebrou. Beleza. Vamos correndo. Nossa. Tem outra água aqui, ó. Regenerar a vida. Pô, podia regenerar munição também, né? Sei lá. Alguma coisa assim. Ó, tem um bichinho ali, ó. O que, tem pra cá? Nada. Nossa, tem mais um bicho atrás de mim. Pelo visto aqui é não para de spawnar. Saiu bastante sangue. É, aparentemente o arpão não adianta. foi. Eu vou pular aqui de novo. Regenerar a vida. Aproveitar que é infinito. que ele tá vivo? Tava. Nossa, agora que eu vi que só tem 14 balas. Como é que eu vou matar aquele bicho? Tem outro aqui. Mas vamos continuar. Tomara que a gente ache munição aqui. Ele tá ali, ó. Pelo visto ele vai ficar parado ali. Eu vou pular em cima dele então e vou... Nossa. Caiu. Deixa eu ver o que eu tenho aqui no alcance. Vou destruir esses bichinhos aqui, cara. Ai, caiu. Eu vou ver se joga granada. Nossa, caiu de lado. Explodiu tudo. Caraca, se não para. Cadê o outro? Olha. Vamos pular aqui. Regenerar a vida. Recarregar as armas. Cara, não tem como eu subir de volta. Pra cá não tem nada, eu tô achando que é aqui mesmo. Vamos pular e vamos descobrir. Ok, é um outro portal. Tá, onde eu tô? Cai. Nossa, tem um bicho ali. tem munição ali. Não dá pra subir. Quase consegui. Tentar de novo. Nossa. Agora eu vou esperar uma nave passar aqui perto pra me subir em cima dela. Eu acredito que essa seja a solução. tava ali. Ah, era ali, ó. Deu. Eu prefiro tomar um pouco de dano do que perder munição. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui.